ta sama Sintje. Het lijkt wel zomer nu. En daar is Robin. Hé hey, Masha. Hé. Hey. Kijk eens. Oeh. Sintje. Hey. Hey Masha. hey, kijk eens. Oh. Sintje. Oh, Masha. Kijk eens, Masha. hey, Oh. Hmm. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Sintje. Oh, Masha.